Choć temperatura za oknem usilnie stara się nam przypomnieć, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, my witamy się z Wami już w wiosennym nastroju, bo właśnie o wiosennych trendach w stylizacji paznokci będziemy dziś mówić. My, czyli nasza wspaniała instruktorka z Poznańskiej Akademii Semilak Agnieszka Ściepura i Paulina Piątek, PR menadżer marki Semilak. Zdążyliśmy już przyzwyczaić wszystkie miłośniczki stylizacji paznokci, że z myślą o nich uważnie śledzimy to, co dzieje się na światowych pokazach mody ale i podglądamy branże związane ściśle z designem. Wszystko po to, aby opracowywać trendy na każdy sezon. Na tegoroczną wiosnę również przygotowaliśmy coś wyjątkowego, co przypadnie do gustu zarówno utalentowanym stylistkom, ale i tym z Was, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z profesjonalnym manikier hybrydowym. Zanim jednak przejdziemy do czterech trendów przewodnich, musimy odnieść się do koloru okrzykniętego przez Instytut Pantom kolorem roku 2018. Ultraviolet, czyli połączenie zmysłowej czerwieni i buntowniczego granatu, podkreśli kobiecy indywidualizm i rozbudzi kreatywność. Zatem nie ma na co czekać, tylko przenosić fiolet na paznokcie, swoje lub swoich klientek. Idealnym odzwierciedleniem koloru roku jest fiolet Semilak o numerze 036, czyli per violet, ale odcieni fioletu w swoim portfolio Semilak ma łącznie aż 33. Wśród nich zarówno nasycone ciemne kolory, jak na przykład kolor 147 Violet in the Dark, czy fiolety z brokatową drobiną. Najlepszym przykładem niech będzie kolor 178 Delicious Chacha a także odcienie pastelowe, kolory 059, 193 czy 127. Jestem przekonana, że każda z nas znajdzie w palecie Semilac fiolet dla siebie niewinne przezroczystości i lekkie tkaniny znalazły się w naszych szafach i garderobach już w ubiegłym roku. Z zamiłowania do delikatnych stylizacji marka Semilak opracowała trend Mani Tulle, który pozwalał odwzorować zmysłowe koronki tiule na paznokciach. Manitule okazuje się być trendem ponadczasowym i w tym sezonie powraca w nieco cieplejszym wydaniu. Wiosną Manitule wykonujemy kolorami transparentnymi i pastelowymi, które podkreślają naturalny odcień płytki paznokcia, np. Semilak numer 002, 050 i 051. Kolekcja Special Day sprawdzi się tutaj doskonale – Charakterystyczną nowością wiosennej wersji dobrze znanego manitulu są strukturalne zdobienia i ornamenty, wykorzystujące np. motywy kwiatów i delikatnych listków, które możemy wykonać w bazie Semilac Extend czy wykorzystując Semi Hardy Rosa. Nieocenioną okaże się w tym przypadku również pasta White Cream Art oraz pyłek akrylowy. Agnieszka nieprzypadkowo wspomniała o kolekcji Special Day, bo wiosenna odsłona manitiulu w jasnych kolorach to modna stylizacja na co dzień, ale też idealna propozycja na manikir ślubny. Warto zwrócić na nią uwagę, jeśli szukamy rozwiązań łączących w sobie kobiecą delikatność z oryginalnością. Wszystko zostaje utrzymane w klasycznym i bardzo eleganckim stylu w sam raz, zarówno dla pięknej panny młodej, jak i towarzyszącym jej modnym druhnom. A jeśli szukacie inspiracji w stylu Manitule, to już teraz zachęcamy Was do śledzenia quick tipsów na naszym Facebooku i Instagramie, ale i oglądania kolejnych odcinków Semilak Expert, gdzie Aga pokaże Wam krok po kroku, jak wykonać tę stylizację. Lubisz podążać własną drogą i chodzić swoimi ścieżkami? Trend Moneyway zatem jest stworzony z myślą o Tobie – to prosta, a jednocześnie dość odważna forma zdobienia, która kieruje się zasadą braku ograniczeń. Podstawą stylizacji jest pasek poprowadzony wzdłuż paznokcia, wokół którego mogą pojawić się zarówno geometryczne dodatki, jak i te inspirowane naturą, co wiosną jest szczególnie wskazane. Zdobienia w trendzie Maniway bardzo ładnie optycznie wysmuklą nam płytkę paznokcia, ale i podkreślą to, co na tym paznokciu wymalowane. Przypominamy przy okazji o magicznym triku naszych instruktorów z Akademii Semilak, który Aga również bardzo często i chętnie stosuje w swoich pracach, czyli o wykończeniu całości zdobienia cienkim obramowaniem w czarnym kolorze. Jeśli chodzi o kolory do wykonania stylizacji, to zachęcamy do sięgnięcia po ulubione fiolety, wiosenne pastele, ale i pyłki, np. Semilak Flash Aurora. Motyw zwierzęcy pojawia się regularnie w modzie. Zdobi płaszcze, buty, ale i koszule i spodnie. Na paznokciach do tej pory przenosili go nieliczni, Czas na zmianę, bo kiedy jak nie na wiosnę mają budzić się zwierzęce instynkty. W tym sezonie na paznokcie przenosimy zarówno wzory oparte na centkach, panterce czy wężowej skórze, ale i odwzorowane sylwetki całych zwierząt. Animani to oryginalne podejście do zwierzęcych motywów, dążące do ukazania ich w zupełnie nowej, także mniej oczywistej formie. Dlatego na paznokciach z powodzeniem możemy odwzorowywać zdobienia strukturalne, imitujące fakturę skóry, łusek czy nawet skorupek. W animani wszystkie chwyty dozwolone. Wydaje Wam się to niemożliwe? Skorzystajcie ze szkoleń oferowanych w Akademiach Semilak w całej Polsce, w których prowadzone są specjalne szkolenia trendowe, ale i wypatrujcie nowego, wiosennego numeru Magnific Semilak Magazine, w którym razem z instruktorami z Poznańskiej Akademii prezentujemy wybrane stylizacje, również w trendzie animani, krok po kroku. Do jego wykonania świetnie sprawdzą się kolory cieliste, na przykład te z kolekcji Business Line – lub Sweets and Loves oraz odcienie zieleni, np. kolor 150, 115 i 122. A teraz coś dla tych z Was, które nie potrafią zdecydować się na jedną stylizację. Bo Too Mani to trend, który odważnie łączy w sobie dwa wzory i różne kolory w jedną wysmakowaną całość. Co więcej, sprawi Wam i klientkom Waszych salonów podwójną radość. Stylizacje w trendzie Too Mani powinny być oparte na dwóch różnych wzorach – na przykład na paskach i kwiatach lub kratce i kropkach. Niekonwencjonalne łączenia to hit światowych wybiegów, który pomimo pozornej ekstrawagancji zachowuje najważniejsze cechy elegancji i klasy. Grunt to odpowiednio zestawić niekonwencjonalne połączenie i wymalować je dobrze dopasowanymi kolorami. Warto, żeby kolorem bazowym był kolor 001 Semilac Strong White lub inny jasny pastelowy podkład, np. 135, 136 czy 162. Z kolei zdobienia śmiało możemy wykonywać czarną kreską. Możecie do tego wykorzystać zarówno lakier hybrydowy 031 lub czarny semi-art, czyli mocno napigmentowany żel do nail artu. Ogranicza Was jedynie własna wyobraźnia buntowniczki, Tumani to dla Was zdecydowanie nie Tumeni. Gwarantujemy, że przypadnie Wam do gustu i do paznokci. A skoro o wyobraźni mowa, to będziemy za nią nagradzać w konkursie. Zasubskrybujcie kanał Semilak i pod tym filmem w komentarzu napiszcie, jaki jest Wasz pomysł na stylizację w trendzie Tumani. Jakie kolory i wzory byście połączyli? Autorów trzech najciekawszych propozycji nagrodzimy trzema wybranymi kolorami z palety Semilak. Na dziś wystarczy inspiracji. Jesteśmy przekonane, że wiosna na Waszych paznokciach będzie naprawdę modna. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.